हेलो वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ और मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें स्टोर करा लेते हैं हम मान लीजिए सेवन ठीक है अब ये सेवन स्टोर करा दिया अब इसी तरह से b एक वेरिएबल बना लेते हैं इसमें स्टोर करा लेते हैं टू ठीक है भाग देना आता है तो प्रिंट अब इसको प्रिंट करवा रहे हैं ठीक है अब इसमें मॉडुलस ऑपरेटर कहां है यहाँ पर है देखिए प्रिंट ए मॉडुलस अब ये मॉडुलस करवा रहे हैं इसको ठीक है किससे मॉडुलस करवा रहे हैं बी से क्योंकि ए में क्या स्टोर है सेवन अभी में क्या है टू स्टोर है तो अब इसको बंद कर दीजिए और यहाँ से अब इसको रन पर क्लिक कीजिए सेव उसी वक्त हो जाएगा रन होते वक्त इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे एम डॉट पी वाई कर देना डॉट पी वाई लगाना जरूरी होता है ये करके एंटर कर दीजिए ये प्रोग्राम बन गया यहाँ पर शेष क्या बच रहा है एक बच रहा है ना तो मॉडुलस ऑपरेटर कभी भी रिमाइंडर ही बताता है अब मान लीजिए कि इसमें आप चेंज कर दीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर दीजिए आप लाइक एट कर दीजिए और यहाँ पर टू करिए तो इसमें तो रिमाइंडर बच में नहीं करेगा जीरो बचेगा तो रिमाइंडर क्या दिखाएगा इसमें देखिए हो गया रिमाइंडर क्या दिखा रहा है जीरो दिखा रहा है ना अच्छा मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं यहाँ पे मान लीजिए कर देते हैं लाइक थ्री uh, कर देते हैं ठीक है और यहाँ पे कर देते हैं फाइव तब देखा जाए क्या होता है तब भी तो पता चलना चाहिए क्वेश्चन तब भी उठ सकता है तो ये इसको सेव कर दीजिए तब भी क्या दिखाएगा थ्री दिखाएगा क्यों थ्री दिखा रहा है थ्री क्यों दिखा रहा है तो थ्री दिखाएगा और फिर इसको देखो इसको यहां से चेंज करो फिर यहां कर देते हैं फाइव हाँ, बल्कि सेवन कर देते हैं ये सेवन कर दिया हमने ठीक है और अब इसको सेव करो यहां से इसको रन करो अब क्या आएगा टू आ रहा है क्यों टू आ रहा है मालूम है शेष टू बच रहा है ठीक है तो ये तो टू बच गया लेकिन इस कंडीशन में देखो यहाँ पर सेवन है और यहाँ पर नाइन कर देते हैं ठीक है अब सात में नौ से तो डिवाइड होगा नहीं क्या आएगा रिमाइंडर क्या आएगा थ्री आएगा सेवन रिमाइंडर आ रहा है जो ऊपर वाली संख्या है वही रिमाइंडर के रूप में आ जाएगी ठीक है ना अब देखो फिर से यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर थ्री कर देते हैं और नीचे फाइव कर देते हैं तो तीन में पांच तीन में पांच से तो बाहर नहीं जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा आपकी रिमाइंडर थ्री आ जाएगा देखो तो क्या है थ्री आ रहा है ना ऊपर वाली संख्या आ जाएगी ठीक है समझ में आ रही कि नहीं बात क्लियर है ना रिमाइंडर क्लियर है ना मॉडुलस ऑपरेटर